эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма бешинчи мартынан үчүнчү апрелине чейин кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо өткөрүлөт биздин мамлекет өзүнүн жарандары тууралуу маалыматты ар дайым жаңылап туруу керек эл жана турак жайды каттоо төмөнкү маалыматтарды чогултууга жардам берет калктын саны өлкөнүн аймагы боюнча калктын бөлүштүрүлүшү калктын социалдык жана экономикалык абалы калктын улуттук жана тилдик курамы калктын билим деңгээли эл жана турак жай фондун каттоонун натыйжасында чогултула турган маалыматтар уникалдуу аларды башка булактардан алуу мүмкүн эмес алар мамлекетке өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн келечегин аныктоого жардам берет калктын саны жана курамы тууралуу маалымат баардык деңгээлдеги бюджетти түзүүгө жардам берет мындан тышкары эл каттоонун жыйынтыгы калктын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган мыйзамдардын негизин түзмөкчү ошондой эле эл жана турак жай фондун каттоо маданий тарыхый жактан да маанилүү ал келечек муунга биздин өлкөнүн жарандары жыйырма биринчи кылымдын биринчи жарымында кандай жашагандыгын билүүгө мүмкүнчүлүк түзөт эл каттоонун жыйынтыктарын даярдоо өткөрүү жана жарыялоо жоопкерчилиги кыргыз республикасынын улуттук статистика комитетине жүктөлгөн каттоону өткөрүү үчүн мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу органдары тартылган келгиле биздин келечекти түзүүдө мамлекетке жардам берели эл каттоо 2022 кыргызстанда ар бир адам маанилүү